Ok, ahora vamos a memorizar la forma tengo que. Expresión extremadamente necesaria en las conversaciones en inglés. Yo tengo es I have. I have. Pero yo tengo que es I have to. I have to. I have to. Si alguien me pregunta a mí, o, sea, el que se pronuncia o se traduce como to, no piensen en traducciones, solo tómenlo como tres palabras. Tengo que, yo tengo que, es I have to, y basta. Ni los mismos estadounidenses saben por qué lo dicen así. Así que ustedes menos tienen que preocuparse por eso. Ahora les voy a enseñar otra forma más de decir yo tengo que. I got, I got to, I got, I got to. Una vez más, no necesitan saber los orígenes de estas palabras, solo aprendan eso y ya. Entonces hasta ahora ya sabemos que hay dos formas de decir yo tengo que. I have to and I gotta. I gotta. Ahora empecemos a formar nuestras primeras ideas. Dormir es sleep, sleep. Si yo quiero decir yo tengo que dormir, yo tengo que era I have to. Dormir, sleep. I have to sleep. I have to sleep. Y si uso la segunda forma sería I gotta sleep. I gotta sleep. Se dan cuenta que es como si estuviéramos juntando piezas. Así es como debemos armar nuestras ideas al principio. Ahora armemos más ideas. Trabajar es work. Work. Tengo que trabajar. I have to work. I have to work. Con la otra forma sería I gotta. I gotta work. I gotta work. Quedarme es stay, stay, stay. Tengo que quedarme. I have to stay. I have to stay. Con la otra forma, I gotta stay. I gotta stay. Cocinar es cook, cook, cook. Tengo que cocinar. I have to cook. I have to cook. Recuerden, este es inglés americano. Con la otra forma es I gotta cook. I gotta cook ir, go, go, go. Tengo que irme. En inglés dicen, tengo que ir solamente. Entonces, I have to go, I have to go, I have to go. O, I gotta go, I gotta go, I gotta go. Estudiar, study, study. Tengo que estudiar, I have to study, I have to study. Con la otra forma sería I gotta study, I gotta study. Para decir acostarme, en inglés, ellos dicen ir a cama. Go to bed, go to bed, go to bed. Tengo que acostarme se diría I have to go to bed, I have to go to bed. O de la otra forma, I gotta go to bed, I gotta go to bed. I got to go to bed. Levantarme temprano es get up early, Get up early. Get up early. Tengo que levantarme temprano. I have to get up early. I have to get up early. I have to get up early. Oh, I gotta get up early. I gotta get up early. I gotta get up early. Verte. See you. See you. Tengo que verte. I have to see you. I have to see you. O de la otra forma, I gotta see you, I gotta see you, I gotta see you. Ir a la tienda, go to the store, go to the store. Tengo que ir a la tienda. I have to go to the store. I have to go to the store. O de la otra forma. I gotta go to the store. I gotta go to the store. I gotta go to the store. Limpiar mi cuarto es clean my room, clean my room, clean my room. Tengo que limpiar mi cuarto sería I have to clean my room, I have to clean my room. De la otra forma, I gotta clean my room, I gotta clean my room, I gotta clean my room, I gotta clean my room. Mostrarte algo, show you something, show you something, show you something. Tengo que mostrarte algo, I have to show you something. I have to show you something. I have to show you something. Or I gotta show you something. I gotta show you something. Decirte algo. Tell you something. Tell you something. Tengo que decirte algo. I have to tell you something. I have to tell you something. O de la otra forma, I gotta tell you something. I gotta tell you something. Ahora, para negar estas ideas o para expresar yo no tengo que, hacemos esto. Al I have to le agregamos un don't después del I. I don't have to. I don't have to. I don't have to. Solo usen la primera forma para expresar la negación. I don't have to. Veamos ahora algunas oraciones de las que habíamos formado anteriormente. Si las negamos, tenemos que empezar con I don't have to. I don't have to work. I don't have to stay. I don't have to cook. I don't have to study. I don't have to go to bed. I don't have to see you. I don't have to go to the store. I don't have to clean my room. Recapitulando, yo tengo que se puede expresar como I have to y por I got. Para decir yo no tengo que, se dice I don't have to.